嗯，哎呦，嘿嘿嘿，hold up。 大世界はもう限界不快な世界を打開破壊ぶっ壊すかきますこね回す取り壊す愉快崩壊破壊爽快パワー全開ブルースカイ俺ら気高いスカルダン俺ら名高いスカルダン